आज आप देख सकते हैं महाशस्त्र पूजन का आज कार्यक्रम रखा हुआ है यहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा और लोकल समाज के लोगों के द्वारा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें कि यहाँ पे महाशस्त्र पूजन का आयोजन किस तरीके से होता है रुको जरा करो ટોમે લઈએ છીએ સમાજને આપો અને ચેતવણી વડોદરા ગ્રામ્યમાંથી આવેલા સરપંચીઓ આપ પણ પધારો સેવા કરતો ડેપ્યુટી સરપંચ હોય તો એ પણ પધારો સાથે ચૂંટાયેલા સભ્યો હોય તો સાથે લઈને આવો અને તમે ન્યાય અધિકાર दिन में फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ अभी फ़िलहाल मैं गुजरात के बड़ोदरा शहर के एक छोटे से गांव बागोड़िया में हूँ आज आप देख सकते हैं महाशस्त्र पूजन का आज कार्यक्रम रखा हुआ है यहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा और लोकल समाज के लोगों के द्वारा और मैं चाहता हूँ कि लोग भी देखें कि यहाँ पे महाशस्त्र पूजन का आयोजन किस तरीके से होता है तो आज आप ही जो मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं आज इसी की पूरी रैली है थोड़ी ही देर में यहाँ से वो रैली निकलने वाली है तो होपफुली हम उसको थोड़ा बहुत कवर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे रोड साइड जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं सबको प्रशासन हटा रहे हैं क्योंकि अब पूरा काफिला निकलने वाला है boleh ya aku aku sama beda upload sama बेटा जिंदगी आउती थी मौत पर साहू को घाट राग बताने आती सर जिंदगी राग बताने आते राग बताने સર્વેને નમ્ર વિનંતી કે સ્ટેજ ઉપરથી આપણે પોતાનું સ્થાન નીચે ગ્રહણ કરી લઈશું ધર્મેન્દ્રસિંહ જેવો મરદ માણસ મારે આ જનતાને એક સવાલ કરવો છે જો હું નથી ભાજપ વાળો નથી કોંગ્રેસ વાળો નથી આપ વાળો પણ હું ચારણ છું એટલે તમને પૂછવા આવ્યો છું અને તમારી પાસે હું બાંધરી લેવા આવ્યો છું કે શું તમને એવું નથી લાગતું વિચાર કરી દરબાર ગરમી અત્યારે બાઈક બાપુની લઈ રહ્યા છે તે સિવાયના બધા જ નીચે ઉતરી જશે આકાશીને નમ્ર વિનંતી કે ભોજનાલય તરફ જે આપણા મિત્રો પહોંચી ગયા છે એમને અહીંયા લઈ આવે ભોજન લાંબા સુધી લાંબા સમય સુધી ચાલવાનું છે સંખ્યા ખૂબ છે અને ભોજનની વ્યવસ્થા પણ બરાબર કરેલી છે તો આપ સૌ લોકો સૌપ્રથમ પોતપોતાની જગ્યા પર બેસી જાઓ અને બાપુ ધર્મેન્દ્રસિંહ બાપુ રાજ શેખાવત તેમજ અન્ય મહાનુભાવ અત્યારે હવે શસ્ત્ર પૂજન ની વિધિ શરૂઆત કરવા માટે જઈ રહ્યા છે ગંભ્યા તસ્વસ્તિમ ભવંતુના સુખદયા રક્ષા સુરશ્રેષ્ઠાય રક્ષદારમ શમરભયામી શ્રીલંકા વિજય પછી જે દશેરાની ઉજવણી થાય એવી શસ્ત્રોની ઉજવણી કરવા માટે મળી આજે હું તમે વિશાળ સંખ્યામાં આવ્યો છો ત્યારે. इस महाशस्त्र पूजा का जो आयोजन हुआ है इसमें पूरी व्यवस्था है खाने पीने की व्यवस्था है हर चीज़ का ध्यान रखा गया है चाहे वो खान पान से लेकर हो चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो मुझे बेहद अच्छा लगा कि बिजी शेड्यूल में भी इतने दशहरा जैसे पावन दिन में भी लोग इतनी भारी संख्या में किसी आयोजन को सफल बना रहे हैं और आप देख सकते हैं कि क्या गजब का व्यवस्था है इसीलिए गुजरात एक रोल मॉडल होना चाहिए चाहे वो राजनीति के मामले में हो चाहे वो प्रशासन के मामले में चाहे वो सुरक्षा के मामले में गुजरात अपने आप में बहुत ही यूनिक है तो हमें दिल्ली सरकार को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना कोई भी काम अ, पूरा कर रहे हैं સુધાબેન પુષ્પવર્ણ અર્પણ કરશે શૈલેષભાઈ રાણા અને ભાઈ મનુભાઈ ભાલિયા આપ પણ પધારો બંને દિલુભા ચુડાસમાને આવકારી લો આજની આ મહાશસ્ત્ર સેનાને સફળ કરવા માટે કરીને જેણે પોતાનો પરિશ્રમ મેળવ્યો છે બાપ પોતાના બાળકોને અણગા કરીને જેણે પોતાની પંડની પણ પરિવારની પીડા કરી છે એવી બેન લતાબેન બેન તૃષાબેન અને દિવ્યાબેન આપ પણ આવો ભાઈ શ્રી જીતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ ના વિધાનસભામાં વોટ થવાને આવેલા સરપંચ હોય તો એ પણ પધારો ચાર્જરે સભ્યો હોય તો સાથે લઈને આવો અને તમે ન્યાય અધિકાર